I'm Caleb and you got not tech by them YouTube channel with a brand new episode එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ කියලා ඉතුවේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේ තියෙන subscribers ගන්න කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ home screen එකට දාගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ කියලා හිතුවේ. මම මේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට screen record එකේ ඉතාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එහෙනම් දැන් නම් වීඩියෝ තාම මගේ YouTube channel තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න එහෙනම් දැන් යන් වීඩියෝ එකට හරි ඕගොල්ලන් ඉස්සෙල්ලා Google Play Store එකට යන්න ඕනේ ඒකල මෙතන සර්ච් එකක් දාන්න ඕනේ real subscribe count කියලා තමයි සර්ච් එකක් දාන්න ඕනේ ඒකල ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති real time subscribe count කියලා ඒකල ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න මේකේ නම 500 කමෙන්ට් එක පින් කරලා ඇති ඕගොල්ලන්ට ඒක බලලා සර්ච් එකක් දාන්න පුළුවන් මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරපු නිසා මම ඕපන් දෙනවා ඕපන් දුන්නහම පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් එකක් දෙන්න ඕන මේක ඕගොල්ලන්ගේ channel එකේ subscribe count එක hide කරලා තියෙනවා නම් ඒක කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ subscribe count එක hide කරන්න නැතුව තමයි මේකෙන් කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ මං ඉස්සෙල්ලාම මගේ චැනල් සබස්ක්‍රයිබ් කවුන්ට් එක හයිට් කරන්න තියෙන්නේ ඒක නිසා මම වෙන චැනල් එකක් උදාහරණයකට ගන්නවා බවා නෙට්වක් කියන ඉන්ක්ෂය තමා එක උදාහරණයට ගන්න බලන් මේ තියෙන බලා නෙට්ක් YouTube channel එක ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කළා ඒකල මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති තරුවක් තියෙනවා තරුවක් ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ තරුව ක්ලික් කරපුවම ඒකල හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහින් ඔයගොල්ලන්ට එක සැරයක් ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන වයිඩ්ජස් කියලා කියන ඇති ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එක එක ඒවට එනවා ඇති ඕගොල්ලන්ට පඩින්ට තියෙන ඇති ඕගොල්ලන්ට මේ යන්න ඕනේ ඒකල ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා දාලා තියෙනවා subscribe කවුන්ට් කියලා දාලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට මෙතන නම් සර්ච් කරන්නත් පුළුවන් සබස්ක්‍රයිබ් කවුන්ට් එක දාලා තියෙනවා ඒක උඩ ඔබාන් ඉන්නවා. ඒකල මෙතනට අද ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට මෙතන දැම්මහම ඕගලන්ට මෙතන බලා network YouTube channel එකේ subscribe count එක පේනවා ඇති. එහෙම තමයි ඕගලන්ට මේක දාගන්නීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඕගොලන්ට ආපෝ ගියොත් ඕගොලන්ගේ සබස්ක්‍රයිබ් ගෝල්ස් තියෙනවා නම් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා සබස්ක්‍රයිබ් ගෝල් එක දෙන්න පුළුවන් ඕගොලන්ට කැමති ගෝල් එකක් ගෙන්ට් කරන්න පුළුවන් මන් දැම්මොත් මේක හාදහ කියලා ඕගොලන්ට ඩන්න ඔබලා කැමති ගෝල් එකක් කෙන්ට කරන්න පුළුවන් ඒකද ඕගොලන්ට සබස්කයිබස් දාහ ලැබ හාදාහ ලැබුණ හම ඒගේ අදට් එකක් දෙනවා ඊට පස ඕගලන්ට මෙතන ඩාක් මෝඩ් ඔබාගන්න හැකියාව ලැබෙනවා ඩාක් මෝඩ් වගේ ගොඩක් දේවල් ෆීචස් ඔබාගෙන දෑමීමට හැකියාව ලැබෙනවා එහෙනම්